अरे छुट्टियों के दिन है कोई खुशरा अरे छुट्टियों के दिन है मस्ती मस्तियों के दिन है मैकडोनल्ड्स चलकर मौज चलकर हैप्पी मील चलकर हैप्पी मील

अरे छुट्टियों के दिन देखोयों के दिन है I'm loving it, and my, I'm loving it.